تواصل منصة مايدكس بي اكس ام دي تقديم إيرادات عالية للمستثمرين مايدكس بي اكس ام دي هو مشروع صديق للبيئة وبفضل نظام العضوي mining يسمح بالإنتاج دون استهلاك الكهرباء دون دفع تكاليف الخادم يمكن بدء نظام العضوي mining بحد أدنى 200 اكس ام دي ويربح حوالي 750% الإيرادات بعد أربع دورات يمكن توفير إيرادات masternode على المنصة يمكن تبدأ نظام masternode بحد أدنى 1000 XMD يمكن ربح واحد بالمائة يوميا وثلاثون بالمائة شهريا